Grazie davvero anche per questa magnifica occasione in termini anche istituzionali italiani di rimarcare l'importanza del volontariato nel quotidiano ma poi anche nell'emergenza e sicuramente lo porteremo anche eh, attraverso un'azione a livello internazionale perché siamo aderenti a una rete, noi siamo 951 associazioni in Italia, ognuno con la sua storia ma uniti in questa rete e siamo parte di una rete Samaritan International international che vede esperienze eh, come la nostra anche in tutto il contesto europeo, dell'est europeo in particolare. Lì ci stiamo lavorando perché come si diceva l'ambito di volontariato in quei territori è meno presente come eh, elemento di vita e di coesione sociale. E quindi davvero su questo bisogna lanciare per azioni che servano su tanti livelli proprio per chiarire le modalità con cui le istituzioni possono voglio lavorare. Io appunto come mestiere, tra virgolette, cerco di evitare la possibilità che ci siano contaminazioni, infezioni, invece da Presidente di AMPAS facilito la contaminazione, la condivisione, non a caso qui siamo con tante sigle, con tante attività, in particolare particolare insieme a Francesco Rocca, agli amici della Confederazione delle Misericordie, quindi ai gli amici di Croce Rossa eh, siamo sempre davvero insieme sul territorio, qualche sportellata a volte, ma più in un aspetto di sportività, di voler fare sempre al meglio, ma davvero mi sento più con Francesco e Corsinovi che non magari con il territorio, perché c'è davvero da fare una, un'azione comune e sui territori davvero c'è questa voglia di fare insieme le cose. Quindi davvero io credo eh, la, la pandemia, ce lo siamo detti, eh, ha ridato fiato perché di fatto magari il volontariato nostro, sociosanitario, nell'emergenza, la protezione civile, si era un po' istituzionalizzato nelle attività operative e invece abbiamo dovuto fare come i nostri nonni, perché anche noi abbiamo una storia ultracentenaria, no? società operaie di mutuo soccorso, corporazioni che quando mancava l'UEFAR si autogestivano eh, quello che oggi lo Stato dà. E quindi anche noi, abbiamo reinventato e quindi è stata una scossa, un aspetto diciamo positivo in questa grande tristezza, perché io credo che il volontariato sia elemento di palestra di vita per i giovani, per vivere insieme, per condividere, per litigare, ma per stare insieme, per fare un servizio alla propria comunità e quindi elemento determinante e lo vediamo proprio come momento propositivo di nuovi servizi che eh, ora ci sono su ambiti e dobbiamo farne anche diciamo, nuovi altri. Credo che questo sia l'elemento perché volontariato è anche diciamo, l'ispiratore di spin-off eh, nel terzo settore, in servizi più strutturati, però ne rimane l'iniziatore e anche quello che contiene a, eh, aspetti, aspetti, etici e, e di rilevanza. Quindi davvero questo aspetto di una solidarietà che è il modo per uscire, perché lo si è detto, lo dicono tutti, ma è così, si esce solo tutti insieme, tra virgolette, da questa pandemia in un'ottica appunto di contaminazione, di voglia di esserci, di eh, rimboccarsi le maniche e farlo insieme. Quindi davvero ci vuole questo e come hanno preceduto eh, Rocca e gli altri prima, una necessità di, di conoscenza da parte delle istituzioni delle modalità e delle opportunità di riferirsi al volontariato per una serie di attività, di servizi, sempre che devono essere coordinati con un, le istituzioni. Noi ci siamo e grazie davvero di questa opportunità lanciamola insieme. Grazie ancora. Grazie, grazie Fabrizio Pregliasco.